Jamen, øh, jeg skal nu udtrække vinderen af vores øh, VR-briller, som vi havde en konkurrence om på digitaliseringsmessen. Så øhm, øh, af de rigtige besvarelser, der var 37 rigtige besvarelser, der vil jeg nu trække et øh, nummer her med random number. Og det blev nummer 30 på listen. Så det er Steffen Jespersen fra Horsens Kommune, der har vundet et øh, sæt VR-briller. Sørg for at sende dem med posten.